енді бәріңіз қош келдіңіздер біздің енді мынау баспасөз мәслихатының мына сценарийі екі бөлімнен тұрады бірінші бөлімі осы спикерлер сөз сөйлеп сөз сөйлегеннен кейін арасында сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады оған жауап береді жауап береді регламент бес минут екіншісі осында отырған қоғам белсенділері сөз сөйлеп өздерінің ойларын ортаға салып сұрақ жауап ретінде осы расходымызда ашық деп жариялайын ал енді одан кейін білесіздер мынау қазіргі біздің мәселеміз бірінші мынау қытайдың визасы мынау тақырыбы біздің мына баспасөзіміздің тақырыбы қытайдың визасыз режиміне режимі тоқталсын атты баспасөз мәслихатын ашық деп жариялаймыз енді өздеріңіз білесіздер мына қытай осы қаңтардан бері қытай мен қазақ арасындағы визасыз он төрт күндік визасыз режим режимді қосып қазір қазақстанға қанша қытай кірді қанша қытай он төрт күннен кейін шықты оның бәрі белгісіз бірақ сол жерде қарап жатыр оның бәрі есеп жоқ содан міне жақын күнде мына біздің жаңа министр келгеннен бері ол кісі отыз күнге ұзартып жатыр бұның бәрі сұмдық оны сыртқы істер министрі сыртқы істер министріне мұрат үшін деген азамат келген сол Менің кейін енді оны қарасаңыздар олар өздерінің порталдарына ғана салады баспасөзге жарияламайды газеттен айтпайды телевизорге хабарлама бермейді өздерінің портал сайттарына салады да оған қазақтың қайсы кіріп жатқан жоқ иә оны білмейді да халық иә. білмей қалады содан талай біздің заңдарымыз өтіп кетіп жатыр мысалы халыққа қарсы заңдар қолайсыз заңдар мынау сыртқы істер министрлігі сондай бір заң қабылдап жіберді біз көп жандарда халық қаласы қалып сонымен осындай бассыздық болып жатыр содан кейін баспасөз мәслихатын ұйымдастырып содан жатырмыз иә енді ендігі сөзді сөзді қадірменді ағайын құрметті әріптестер бүгінгі мінекей бастамашыл топтың ұйымдастыруыменен Э, қытай халық республикасы мен қазақстанның арасындағы визасыз э, байланыстарға елге байланысты баспасөз мәслихатын ұйымдастырып отыр сондықтан ұйымдастырушыларға көптен көп рахметімізді айтамыз өйткені бұл жеке бастың немесе белгілі бір топтың ғана мүддесі емес бұл ең алдыменен ұлттың мүддесі одан кейін мемлекеттің мүддесі осыдан отыз жылдай уақыт бұрын э, мың тоғыз жүз тоқсан екінші жылы ма тоқсан үшінші жылы ма парламенттің халық кеңесі дейтін газеті болған сонда мен көшімде қытайда жүріп көшімде деген мақала жазып ол бүкіл қазақстандық баспасөзде шу болып қытай халық республикасының сыртқы істер министрлігі қазақстанға нота тапсырған осы жағдайға байланысты сонда зерттеп сол шуды кім бастады дегенде жаңағы менің мақаламнан басталған екен ол жерде мына қытайларды кіргізудің өзінің үлкен саясат екендігі Э, бір қытай келген жерге бір жылдан кейін ол жерде қытай кварталы пайда болады одан кейін бір жылдан кейін ол жерде чайна тауын пайда болады э, одан кейін ары қарай олардың мәдени орталықтары пайда болады деп осыған байланысты э, қатаң ұстанымдар болып жүрді да мынау соңғы екі үш жылға дейін қазақстанда қытай мәдени орталығының ашылуына тосқауыл жасалып берді міне бір соңғы бір бес алты жылда ғана Э, Алмат қаласындағы сейфуллин мен э, райымбек даңғылының қиылысында сондай орталық пайда болыпты. Э, мұндайдың ең үлкен зардаптарын қазір бүкіл дамып келе жатқан елде африка көріп отыр қазір бүкіл африка құрлығы тұтастай қытайдың бұнауына айналып отыр білесіздер ол қытайдың төңірегіндегі макао филиппин сингапур сияқты оңтүстік шығыс азиядағы мемлекеттердің барлығы жаңағыдай жолдармен қытайдан өтеді ал бұл саны осы құдай қаласа биыл жазда жиырма миллионға толады деп отырған оның ішінде қазақтар бір он бес ақ миллиондай болады деп отырған қазақстан үшін бұл өте қауіпті жағдай бұның бірнеше аспектісі бар біріншіден бұл қытай елінде еркек көп әйел аз ал қазақстанда керісінше әйел көп еркек аз жаңағыдай э, визасыз режим қалыптасатын болса э, бұл Қытайдан жаңағы бізге байланысты демографиялық э, демографиялық жағдайымызды түбегейлі өзгертіп жіберетін қауіп бар өйткені Қытайдар келіп түрлі ресми түрде үйленеді ақша беріп қыздарға қыз келіншектерге ақша береді да фиктивный брак дейді ғой сондай заңсыз некелер қалыптастырады кейде үйленеді содан одан жиендер пайда болады ертеңгі күні олар өзінің әкесінің елінің сөзін сөйлейді оны біліп тұрсыздар яғни таяу жиырма отыз қырық жылдың ішінде ешқандай соғыссыз майдансыз қазақстанды қытайландыру үдерісі жүзеге асып кетеді ал біз, біз сияқты енді ғана тәуелсіздікке келіп тәуелсіздіктің өзін қалт құлт етіп шөлменен тәуелсіздікке жеттік па жетпедік па деп ерболдай күйзесіп жүрген біздің жағдайымызда мұндай нәрсеге жол беруге болмайды екіншіден визасыз режим бұл өте үлкен құйтырқылықпен жасалған мысалы қытай халық республикасында тұратын ұлттық қазақ қандастарымыздың қазақстанға келу құқығы жоқ өйткені оларға паспорт бермейді ең үлкен кедергі олардың бәрін қазақстанға келу үшін бәрінің қолында шетел жаңағы шетелге шығатын паспорт болу керек ондай паспорты жоқ олар қазақстанға емін еркін келіп кете алмайды олардың барлығы қатаң бақылауда білесіздер мұсылман халықтары ұйғыр жаңағы қазақ халықтары осыдан үлкен запыс көріп отырғанын білесіздер бұған байланысты біз бұған дейін бірнеше рет баспасөз мәслихаттарын өткіздік қытайдағы жаңа туысқандары қалып қалған ата анасы қалып қалған немесе балалары қалып қалған мыңдаған Э, қазақ азаматтардың э, бәрін тыңдадық солардың бәріне байланысты жоғары жақтарға ашық хаттар жаздық хаттар жаздық жібердік осыған э, байланысты қаншама біздің қоғамымызда толқулар болып жатыр өкінішке орай қалың қазақ ұйқыда соның ішінде міне сіздерге рахмет көзі ашық көңілі аяу өзінің ұлтыма өзінің еліме мемлекетіме деген жанашырлықпенен келіп отырғандарыңызға сіздерге тек басымызды иіп рахмет айтамыз ал мынандай жағдайда біз сіздер болып біздер болып мына жоғары орындарға жаңағы ең алдыменен бұл хат жазатын болсақ бұлардың бәрін жету қиын сондықтан осы баспасөз мәслихатының қорытындысы бойынша телеграмма жіберу керек қой деп ойлаймын иә, хатта жіберейік иә өйткені мына визасыз режимді талқылауға езов арқылы э, ілініп қойылған э, бұдан бір бір ай бұрын ба екі ай бұрын ба э, оның өзінің кірудің өзі үлкен қиындық екен мен мен бірнеше күндер талпынып жүріп кіре алмай кеше әрең кіріп соған жазбамды қалдырдым бірақ ол өңірде модератордың қарауында деді ол жарияланды ма шықты ма шықпады ма көре алмадым осындай қиындықтардан көп адамдар оған тіркеле алмайды оған егопқа кіре алмайды содан өздерінің негізгі пікірлерін сол жерде айта алмайды осындай жағдайда жаңағы мына сыртқы істер министрлігінен осы заң жобасын тағы да бір екі айға шегеру тым болмаса егер мүмкін болатын болса бұны талқылауды заң жобасын қарауды тоқтата тұру бұны консервировать етіп қойған жақсы болады жалпы іс жүзінде қазақ халқының саны жүз миллионға жетпей қытаймен арада ә, мұндай визасыз ашық режим қалыптастырудың қажеті жоқ деп біз бізде бар жоғы он бес миллион қазақ қазақстанда халқымыз саны жиырма миллион ғана біз жүз миллионға жетсек қана ә, біз жойылып кету қаупі ә, серпінген кезде ғана біз ондай режимге жұмыс істеуге рұқсат бере аламыз ал дәл қазіргідей жағдайда бұл біздің ұлтымызға қауіпті екіншіден қазақ мемлекеттілігіне қауіпті өйткені қазақ мектеп конституцияда білесіздер қазақстан қазақ халқының мемлекеті деген сөз жоқ ең қорқынышты ең сұмдық нәрсе назарбаевтың қазақ халқына істеген ең үлкен зияны ең үлкен опасыздығы бұл қазақ халқының ұлттық мемлекеттігін ұрлап кетті ол кісі ол кісінің қаншама миллиард қаржы ұрлағаны ол бөлек әңгіме қазақ халқына тигізген ең басты айыбы ең бұл басты сорақы опасыздығы бұл қазақ халқының ұлттық мемлекеттігін жойып жібере жаздады қазақ халқын америка құрама штаттары сияқты азаматтық мемлекетке айландырып жіберуге жақындатып қалды біз қазір енді соның бәрін кері қайтарып қазақстанда қазақстан мемлекет құраушы қазақ халқының ұлты мемлекеті екендігін конституциямызда баянды етуіміз керек бірақ өкінішке орай қазіргі билік те олай қарай бір қадам жасауға құлықты емес өткен жылғы референдум кезінде осыған байланысты қаншама ойларымызды айтып пікірлерімізді жаздық мәселенің бәрін конституцияның бастау керектігін айттық бірақ конституцияға енгізілген өзгерістің барлығы биліктің ә, мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталды да ал шынайы демократиялық халықтың э, құқығын қорғауға байланысты онда ешқандай өзгеріс ешқандай толықтыру өзгерістер жасалған жоқ сондықтан мына қазіргі жағдайда біз сол жағынан қол аяғымыз байлаулы бірақ дәл бүгінгі күнде осыған байланысты ашық ойларыңызды айтсаңыздар осыған байланысты жиынның қорытындысы бойынша жаңағы телеграмма жіберейік жаңағы хаттарымызды жіберейік соған белсене араласыңыздар мен айтайын деген қысқаша осыған рахмет аға американың заңында қандай сонша жыл бүкіл тарихында конституциясы жиырма жеті ақ рет өзгертілген америка халқы ал біздің конституция отыз жылда мың бір жүз рет жоқ тоқсан үш рет өзгертілген мен санап шықтым енді кейінгілерін қоссақ та болады ма жоқ бәрін қосқанда тоқсан 98 баптан тұрады конституция оның өзі біздің халқымыз үшін халықтың мүддесін қорғайтын заңдар емес басшылықта отырған адамдардың мүддесін қорғайтын заңдар болып қабылданған оны айтатын себебі мысалы бізде заң бәрі орнында болса конституция онда біз қытайда кіргізуге қарсы болмайсың бізде ондай заң жоқ аяғынан тік тұратын мысалы сіз мен үш жүз долларға посылка алып үш жүз доллар бағасы посылканың ішіндегі затты сонымен қазақстанға жіберемін дегенімде американың курсысы менен мың доллар сұрады сіз мың доллар төлесеңіз ғана жібере аласыз заң сондай сіз америкадан ақша да жібере алмайсыз оның да ара басқаша заңдылықтары бар ал бізде тасылта түгілі біздің жер асты барлық байлығымыз адамымыз бәрі шекарадан заңсыз өтіп жатыр оны бәріміз білеміз екіншіден бұл конституцияда халықтың үні қорғалмаған халық аузын ашса деді, оны міне көріп жатырмыз әлемгі митингіге шыққанның өзін ол жерде ештеңе айтылған жоқ өзір қыр деп ешкім ештеңе деген жоқ әркім өзінің жеке мүддесін айтты соны апарды да мысалы түрмеге қамап қойды бұл да біздің конституция заңда жоқтығымыз үніміздің шықпайтындығы халық білмейді жаңа айтып отыр егу арқылы ешкім кіре алмайды ешкім кіре алмайды ешкім түсінбейді ал халыққа уже қабылданып қойған жобаны халыққа ұсынып отыр сіздер біздің мәдениетіміздің өркендеуіне қарсысыздар ма біз қытайменен біріксек мәдениетіміз өркендейді экономикамыз өседі тағы басқа бізде туризм қалыптасады дейді туризм бізде қалыптаспайды қытайдың кіргенімен барлық жерде компаниялар қазір бар түгелменен қазақстанның әр облысында қытайдың компаниясы қытайдың ұйымдары қытайлық э, банктер бәрі бар олар тұр ертең қаптап кірсе олар сол тұрған жерін оның бәрін өзінің жері деп есептейді өзінің жері деп есептеледі сонда бұл қазіргі қытайдың кіруі визасыз өте қауіпті себебі қазақстан мемлекеті бәлен миллиард қытайға қарыз бүгінгі мұны жіберіп отырғандары менің жеке өзімнің пікірім қазақтың халқын жерін қытайға аванс ретінде беріп отыр аванс ретінде беру үшін кіргізіп отыр ал ертең ол біз төлей алмасақ сол біз қытайдың қарамағына өтіп кетеміз тарихта талай мемлекет болған мықты талай мықты жігіттер болған талай азаматтар болған бірақ оның барлығы жаңағыдай халықтың санына халықтағы қорғайтын конституцияға байланысты конституция дұрыс болмаған жерде мемлекет жойылып кетеді оған кез келген қазір елдің бәрі сауатты баяғыдағыдай емес қараңғы төрт класс сегіз класс білім емес Әр әрқайсының қалтасында 5 20 жиырмадан дипломдар бар сатып да алған сондықтан біз қытай үшін бірақ жұтым бір дәрежеде қанамыз. шындап айтқанда бұның қауіптілігі сонда ал бұл ә, мәлімет халықтың әрқайсысына жеткен жоқ бұндай жағдайда референдум жариялау керек мысалы көрші мемлекет қанша жаман болсын президенті қанша сондай болсын олар мысалы ресей не істейді референдум жариялайды халыққа халықтың мысалы украинаның қырымды алғанда соғыссыз ала салды бірінші референдум арқылы түгел қарып қайтты әрбір орысқа жеткізіп сондай саясат жүргізді неге біз сондай саясат жүргізбеске неге біз бірінші өз халқымызды ойлануымыз керек бірінші біз өз халқымызды ойласақ бірінші өзіміздің барлық өзімізді заңдастырып алсақ содан кейін ғана халықты жаңағыдай өзіне бағындыруға болады әйтпесе халық ешқайсымен мен кейбір жай қарапайым адам тіпті ақылды сауатты адамдарменен бірнеше тіл білетін адамдарменен ә, байланыста отырмын соның ішінде үш адам мысалы қытай компаниясында жасайтындар олар бірден маған қарсы шықты маған бірден айтты сіз оған неге қарсы болмадыңыз кіргеніне қытайлар бізге көп нәрсе үйретіп жатыр біздің денсаулығымызға байланысты көп нәрсе айтып атыр. біздің білмейтін заттарымызды ашып атыр. міне сауатты адам сөйтіп айтқанда ал ауылда жүрген ауылдан барып сұрамыз олар ауылдағылар айтады е мен ғана ертең қытайдың арзан сасып кеткен карашов кісімен сурков кісі келсе болды маған арзанға түссе болды онда мен бірден келісім беріп беремін дейді олар келісім бере салады одан кейін любовьқа кіре алмай түстім любовь деген бір басқа екен мысалы мен ресейде отырып басқа ұлт өкілі ретінде путинге хат жазғанымда маған жиырма күнде жауабы келеді мен қанша рет қазақстанның президентіне басқаларына қазақ ұлтына қажетті тақырыптарда хат жолдағанымда маған бірден рет дұрыс жауап келген жоқ әуелі орынбордағы ахмет байтұрсыновтың үйін сатып алайық соны қазақтың меншігіне кіргізейік министрліктің неге ахмет байтұрсыновтың екі миллион тұратын екі миллион рубль тұратын үйін сатып алуға қазақстанның ақшасы жетпейді қалай ойлайсыздар қазақстанның ақшасы жетеді жеке кәсіпкерлер де жеке бизнесмен де шықты бірақ қазақстан оны қолдамайды басшылық қолдамайды басшылық қолдамаған соң бізді ал сіз қазір осы жердегі кез келген шіркеуге барыңыз оның жері кімнің жері орыстың жері ол соны сатып алды ол оның меншігі әлбетте сол меншігі міне сондықтан бірінші ең бірінші конституцияны ғана түзеу керек содан кейін барып басқа қытайды кіргізесің бе басқаны кіргізесің бе бірақ америка алып ел қанша халқы бар біз бір штатында ғанамыз халқымыздың саны солар мысалы халқы көп миллиардтан асатын мына Қытай мен Үндіге виза бергенде виза берген күннен бастап 6 8 жылдан кейін ғана рұқсат береді. қарайды бәрін содан кейін ғана мен оны өзім көзіммен көргендіктен айтып отырмын содан кейін ғана барып ол кіргізеді соның өзінде америкада қаптап жүр америкада қаптап жүр қытай мен мысалы иә менің немерелерім қытайлар салған мектепті оқиды бірақ олар бүкіл американың заңын ұстайды соның тілінде сөйлейді соның тілінде оқиды ондай қытай тілін оқитын мектептер жеке оған көпшілікті ол көпшілік мектепке оны қатыстырмайды олар сонымен қатар налог төлейді америка ненің арқасында отыр байлық байлық олар налог төлеуде ал бізде сырттан келгендер налог төлей ма High companion over төлейді мен мысалы select within someone самолетте the самолетте төрт ақ қазақ отырмыз to бәрі Қытай. Қасымда отырған Қытайдан сұрадым, сіз қазақ тілін білесіз бе? <coughs> Жоқ, мен кішкене орыс тілін сөйлеймін. Сіз сонда қалай басқа шетелдің жерінде жүріп, компаниясында жұмыс істейсіз, қазақ тілін білмейсіз? Бұл тағы не? Бұл тағы да біздің конституцияның ақсайтыны әрбір компанияда істейтін адам отырған кезде бұны юристтер жақсы біледі ал неге бізге келгенде сондай заңдар қабылданбайды да керекті заң керек емес заңдар қабылданады міне сондықтан ең бірінші конституцияны түзесін жаңа мына кісі дұрыс айтып отыр ең бірінші бұны қазіргі күнде заманауи ету керек бұл жобаны иә ол иә сыртқы істер министрі келесі зерттемей басқа демей қабылдана салатын жоба немене ол ойыншық емес біздің шекара ол көрші мемлекет анау мұхиттың әр жағындағы мемлекет қауіптенеді үндіменен қытайдан біз мына көрші отырған іргелеске неге қауіптенбеске олар мына ресейдің өзінің ана байталын орманын түгел сатып алды қазір ресейдің ал біз кімбіз бізде орман бар ма су бар ма бір екі үшінде су да жоқ болады суға сізді отырғызады бітті сіз айтады мына суға сіз мұнша ақша төлейсіз сонда біз қытайдың құлы болып шыға келеміз себебі біз су ішуіміз керек тамақ ішуіміз керек оның бәрін бізге беретін кім болады қытай болады осылай бұл енді жаңағы ерекше мен мүмкін мен заңдылықтарды дұрыс айтпайтын шығармын бірақ мен адами ретінде қазақтың қызы ретінде мен соған жүрегім ауырады мен кіші талғарға да бардым мысалы жай ғана бір ауданның өзінен мен он шақты қытай көрдім солардың сатып алған жерін көрдім ал ал бізде ондай қандай жер талғар деген талғарда өсетін алмұрт та еш жерде жер бетінде оның ондай сорт жоқ екен алматы төсетін атыртан айырдық атырт жоқ ондай ол басқа жерге өскенмен апорт болып оның құрамы да талдардың ауылдың құрамы да басқа жерге өсіргенмен олай болмайды себебі ол жердің мен сондықтан көпшілікке сен кешірім сұраймын әр иә әр метр жер үшін

қоғам белсендісі абдулла шүкіров ассалаумағалейкум жиналға қош келдік енді мұрат енді сөз болған жоқ енді қайнас бірінші ата заңнан бастауымыз керек та біздің ата заңымызда өзі бірінші бабында тұр да қазақстан республикасы өзін демократиялық құқықты зайырлы мемлекет деп орнықтырды дейді да енді ол зайырлы деген сөзді мәнбарда байқап қарсаңыздар зайырлы деген сөз мына біз қазір көп тілді көп тілді көп ұлтты дегенге жол ашып беріп отыр да енді бұған мен ғалым емеспін бірақ мен қоғам белсендісі осы елдің азаматы ретінде зайырлыдан біз әбден затылып отырмыз қазір өйткені бізге қазір осы күнде төрт мың бес жүзден аса діни секталар зайырлының арқасында үш тілде оқып отырмыз қазіргі кезде кеше мынау дариға назарбаева деген ханым кете кеткенше кеше қытай тілін тықпалап кетті одан кейін мынау дін мәселесін көріп отырсаң қазіргі таңда мына лгбт деймін мынау азғындықтың барлығы осының кесірінен келіп отыр қазір бұның барлығына зайырлы деген сөзді алып тастауды мен талап еткен болар едім одан кейін мына билікке айтамын мына его портал деген жаңағы ашық мпа деп жазып қойған осының арқасында бізге қаншадан қанша халыққа зиянды заңдар кіріп кетті кешегі пандемияның уақытында крематория салыну жынысын өзгерту одан кейін жаңағы өзінің ағзаларын ауыстыру сияқты заңдар кіріп кетті одан кейін қазіргі таңда мына қытайдың экспансиясы кіріп отыр көріп отырсыздар визасыз енді он төрт күнге берілген қазір кеше біз алматы қаласында осы қалалық әкімшілікке барып арыз бердік осы жиырма тоғызыншы сәуірге сағат үшке бізге митингіге рұқсат сұрауға үш азамат осы үш жерге белгіленген енді сол тоқтатуға біз арыз тастап кеттік енді ол берілетін берілмейтін екінші мәселе сөйтіп тұрған кезімізде жаңағы тірегеннің қарына дейді ғой қазақ қарасақ бір топ қытайлықтар келе жатыр кеше азаматтарымыз түсіріп әлеуметтік желіге жарияланып енді сонда біздің сөзімізге дәлел солай болды бұл деген не деген сөз бұл қытайдың біздің басымызға басындырып отырғанын көріп отырмыз билік қарсы шығар қытайдан бірақ халық қарсы емес жүз жетпіс миллиардтан аса қазір біздің мемлекетіміз табыс жүз жиырма мемлекеттен жоқ әлем бойынша сол жүз жиырма мемлекеттен қарыз екенбіз сонда мен ең менің қапа болатын жерім мына елу жылдан бері соғысып жатқан ауғанстанға қарыз екенбіз бір кішкентай ғана мада деген мемлекет бар арал мемлекет содан қарыз екенбіз енді осыған сауал туындайды кеше отыз жыл елді басқарған назарбаев осы ақшаны қайда жіберді не істедім сол ақшаға ана жерге барып қызды миллиардер қылды күйеу баласы миллиардер қылды өзі миллиардер болды інісі бар ана жерде жүріп күнге қатын алып сонда оның есеп кітабы бар шығар енді судың да сұрауы бар ғой ағып жатқан судың да адам сұрауын біледі ғой адам сонда қай жаққа кетті бұл сол мақтап жүрген азаматтар сол қалай ғана құдайдан қорықпайды екен сол бала шағасы бар шығар солардың мысалы үшін енді одан кейін мынау енді мен мына его порталды өкіметке айтарым алып тастасын одан алып теледидар тұр ғой бізде теледидардан хабарласын мына біз қытаймен виза ашайын деп жатырмыз ата заңымыздың үшінші бабының бірінші тармағында тұр қазақ мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық бұндай үлкен үлкен жобаларды бұндай заңдарды қабылдайтын кезде мемлекет халықпен санасу керек қайда біздің санасқанымыз анакей он күн болды шар қойғанына кеше осы сайлауға түстік бәріміз сайлаудың кезінде отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы іс қимылға заң қойылды бұл азғындық заң одан кейін мына митинг туралы заң қойылды одан кейін ол марат ахметжановтың қайсы күні телевизорда шығып кетті екен зорсын сөйлеп жатыр ұрамын соғамын қырамын жоямын деп сонда ол кім тұрмақшы өзінің халқына қол көтермекші болып ол қайақтан шыққан дәу мысалы үшін былайша қарағанда енді одан кейінгі айта кететін мына біздің зиялы қауым дейтін ғой қазіргі таңда бізде кім көп ғалым көп бізде профессор атынан аты көп азаматтарымыз көп бірақ өкінішке орай осындай кезде үнін естімейміз олардың ертең мүдделерге шықпайды мына марат ағамызға рахмет осы кісі әйтеуір қай жерде болса да біздің қасымыздан табылады одан тағы бір екі үш азаматтарымыз қалғаны бәрі қайда сонда зиялы қауым ба олар зиянды қауым ба мен мына әлеуметтік желіні пайдаланбай айтып отырмын сонда сендердің ана балдарыңның немерелеріңнің шөберелеріңе шейін жұмысқа қойып қойғансыңдар біз біліп отырмыз енді оны алыватқан ақшаларың бар шығар гонорарларың бар шығар бір атақтарың бар шығар абыройларың сонда соны мемлекетке ұлтқа айырбастан отыздар қосылды сонда осы жерде бес алты ғана қоғам белсенділері жүреміз кеше қамалып шықтық жетпіс екі мыңнан отыз мың отыз айлық көрсеткіш елу алты көрсеткіш сонда біз мұны дедік қой мемлекет аударамыз дедік па біз біз өзіміздің құқығымызды талап етіп шықтық кешегі сайлауды көрдіңіздер бұл сайлаудың басына кеше мен енді айта кетейін қысқаша түркістаннан түстім түркістан облысынан менің қасымда үш бірдей аманатты азаматтар түсті мажоритарлық система бірақ үш бірдей аманатты азаматтар түсті солар үшеуі мен жеңіп берді бірақ мен жеңдім ал мемлекет тарапы солай жеңіп берді енді сол менің орныма барған азамат аузын буған өгіздей еді неге шықпайды жүз жеті депутат қайда отыр осы қытайдың визасына неге шықпайды ол елдің күнде олардың байлап қойған жоқ қой сол жерге оны міне осыны енді его порталын алып тастасын билік сөйтіп мына қытай экспорт қытайдың жаңағы визасын кіру тоқтатылсын ол жаңа шегені қою емес тоқтатылсын біз қытайға көрші ретінде араласайық бірақ экономикалық жағынан араласайық бұлар мынандай етене араласуды тоқтату керек одан кейінгі мәселе мынау ата заңда кеше мынау деген қызымыз айтып кетті мен кеше өзімнің программама енгізген болатынмын мына қазақтың қызы шетелге тұрмысқа шыға ма азаматтықтан айырылу керек сөйтіп мемлекетке пара салып төлейсің жаңағы күйеу бала сөйтіп елге алып кетсін қытайға кете ма италияға кете ма германияға кете ма африкаға кете ма міне осындай мен айтпағым осы енді e, ағайындар қытаймен біз көрші ретінде араласайық рахмет осы виза өте қауіпті жағдай болып жатыр қазір қазақстанға ең кішкентай қала қытайдың бес алты миллион адам бар ең кішкентай иә ең кішкентай қазір олар дұрыс марат ағамыз айтты кірсе олар шықпайды бұл жерге. мәселе вот сендердің болашағың қандай болады вот бізге ұйғырдар қараңдар солай болады бізге олар қалай кірді олар танкпен құралмен кірген жоқ иә. олар бізге сендерге жардан береміз анау қораны сүпіреміз отын жарамыз деп сондай кірді а біз нәтижесі не шықты, не шықты көріп жатсыңдар біз қазір қаңғырып жүріп жатырмыз мұсафір жерде сол осы қазақ менің отаным қазақстан мен сол үшін қазір вот қытайға мен жол жоқ осы саясат жоғарыдан шығып жатыр ол халықтың астынан кірмейді ол қытайдың саясаты ол жоғарыдан шығып жатыр сосын сол жерден жоғарыдан бесін болып жатыр бізге сол соның арқасында бұлардың секретный референдумы секретный соттар сондай э, ойындарды ойнап бұл бұлар бәрі осы қытайдың арқасы қытайға жол жоқ ол хайван ол бір жатсыңдар мәжбүрлап э, органдарын алып жатыр әйелдерді не балаларды түсіріп жатыр қанша адамдар отырып жатыр иә, оны көріп сол болашақ бізді күтіп осы қазақстанда орта азияда біз тыныш жүрсек вот мүмін болсақ вот ұйғыр сияқты вот біздің ата бабаларымыз біздің кінәлі ол и біз қазір мен ол ол туралы мәселені көтермесем ертең менің неберем шеберем айтады менің ата бабаларым ол бір башара болған деп мен марат құрбан менің енді саясатпен айналыспадым саясаттан түк шықпайды бірақ сонау назарбаевтан бері қарай әлі күнге дейін менің қойған сұрағым мемлекеттің алдында ұлттық идеология керек деп ұлттық идеологиясыз дүние барлығы бытыраңқы шашылған нәрсе оның результаты болмайды міне сондықтан ең керегі ұлттық идеологияның принциптері ұлттық идеологияны міне назарбаев та естіді әлі қоя тұруымыз керек қоя тұру өзімен сөйлескенде жақсылық жасайтын болсаңыз президентсіз ұлттық идеологияны жасайық деп отказ берді ал мына қасым жомарттың өзіне де баяғыда отыз жылдығын нетіп біз мына осы жерде жиналды ғой алматыда кімнің назарбаевтың отыз жылдығын сонда шақырып барып сонда барлығы чиновниктер отырған әйтеуір мен шақыртыпты біреу сол барып айтқанда сол арада мен оларға айттым мынау отыз жылдан бері міне жеке мемлекетпіз ұлттық идеологиясы мемлекет барлығынан ұтылады ها؟ барлығынан ұтылады өйткені принципі жоқ жай әңгімемен ештемемен кім не айтпай жатып қазір ол шулағанмен ештеңе болмайды ол сіздерге өтінерім егер шын кірісетін болсаңдар азаматтар мына ұлттық идеология керек сол уақытта ғана бұл мемлекет содан кейін ұлттық идеологияны түсінбейтін мемлекеттің орындағы адамдардың бәрі кету керек жетеді қазір барлығы жұмыс істейтін жасынан ауысқандар ғой демалсын бірақ бұны мемлекетті басқарайық деген ұйым азаматтарды мен білмеймін кім бар кім бар кімді ұсынамыз ой ондай азаматтар көп оған жеткенше он жеткен емес он жетсе осыны осыны қолға алып қазір аты жөнін айтсақ сразу атып тастайды жоқ аты жөнін айтпа айт сондықтан жарығым ең алдымен ұлттық идеологияңды құрып содан кейін үкіметті басқаратын азаматтарды дайындау керек ол бос сөзбен бұнымен жүре бересің қанша жүрмесін мен сонау заманнан өзімнің қойған назарбаевтың алдына да қасым жомарттың алдына да қойған принципім ұлттық идеологияны жасап халықтық принципімізді мемлекетіміздің принципін анықтайық деген әңгіме болды әлі күнге дейін жоқ бір кішкентай справка екі мың жиырма жиырма бірінші жылы он төртінші желтоқсанда қазақстан республикасының ұлттық идеологиясы деген құжатты жасап мен фейсбукқа салып қойған жерде тұр жоқ мемлекет қабылдаған мемлекет бірақ соны пайдаланып жатыр бірақ та өздері оған құлықты емес мен соны айтып отырмын мен мемлекет оны принцип түрде қабылдамаған нәрсені оны маған десе жаз жазба оны сондықтан білмеймін жаным кім біледі енді қазақтың тарихын білесіздер небір дүниенің барлығы өтті басынан жойғысы да келді қазақты жерін алғысы да келді бірақ бізге міне алланың құдіретімен құдайға шүкір ал жалпы келешекке өзінің пікірін қалдырған азаматтардың ішінде мен мына мәшһүр жүсіптің еңбегін өте жоғары бағалайтын адаммын ол кісінің айтуы бойынша кім біледі енді мына тоқсан үш тоқсан төртінші жыл сондай ауыспалы даулы заман болады осы екі жыл өткеннен кейін қазақтың қой үстіне боз торғай жұмыртқалайтын заманы келеді деген ал ол үшін ол ол заманды әкелу үшін ұйымдастырушы болу керек сондықтан мынау жиналып отырған дүниелерімізді рахмет бастап бірақ құр сөз құр білгенмен болмайды бұны осымен шұғылданып жүрген адамдар бірге отырып үлкен мемлекеттік деңгейде жиналыс ашып үлкен дүниелер қабылдау керек деп есептеймін мен өз пікірімді айтайын деп қана осы әйтпесе кемшілік деген құдай сақтасын қазіргі қоғамда соның жанында дүниеде сондықтан оның барлығын айта беріп қайтемін міне сіздерге өтінерім егер мынамен шұғылданатын болсаңыздар міне ұлттық идеологияға қол қойыңыздар осыны қолға алуға ұмтылыңыздар осыны программасы алынғаннан кейін барлығы да болады тақырып аға мына визаға қарсысыз ғой қытай қытай қытайды қытайды кіргіздірмеу керек иә ол қытай деген бұл сонау көне заманнан сақ заманынан бер қарай қытай мен қазақтың арасындағы байланыс осындай өте жауапты болған сақ заманына шиеленісті болмағанмен олардың арамдықтары олар адам да жеген олардың істемеген ісі жоқ соның барлығын білген қазақ онымен араласқысы келмеген сондықтан қытайды бұлай пір білдіру деген байланыс жаса заңды түрде міне осы дүниені бұны міндетті түрде жазып бұны тоқтату керек деп сұрау керек талап етейік талап ал енді мына халықты басқара алмайтын адамдарды енді демалдыруға жіберу керек егер басқарушы адам бар болса сен бар дедің кімдер екенін жоқ болашақта басқаратындар туралы әңгіме тоқаевтың өзі бастап жоқ басқарушы адам кімдер бар бар ма бар бар мүмкіндік бермейді ғой мүмкіндік бермейді ғой ал енді бар болса алла қасын сіздерді бар болғанына қуанышты болайық мен білмеймін мәселені анадан басқарады деген бірде бір адамды білмеймін сендер біліп отырсыңдар енді ақырын сыбырлап не кетер кезде менің құлағыма айтарсыңдар қысқаша айта кетейін сұрақтарыңыз болса содан кейін сұрақтарыңыз бар ма мына кісіге ағамызға жоқ жоқ мен ана бұл кісілердің да сұрақтары болып отыр ғой ортаға мен қысқаша бір айтып кетсем ба деген жоқ жоқ енді мына бұны біздің қоғамның белсенділері айтатын сіздерге сөз береміз жоқ қазір үш мен, мен жаңағы мен күнін естіп қалдым жаңағы шеру болады деп сонау қайдан білемін шақпақ барып жаңағы площадь республиканың соған барып тіктім <laughs> ол іздеп міне еркін іздеп әрең таптым мына отырысыма мен қарным ашып отырамын бұны оппозицияны көтеру керек бұл не мынау жиырма отыз адамды не шешеміз ал шынымен халықтың көңілі ол жинаса мыңдап миллиондап жинамайын деп отыр бұл оны көтеру үшін кім керек оппозициямыз керек оппозиция міне жоқ тоғызында қайда болды демократия жоқ не деуге болады мысалы шеруге шығу үшін біз барып одан рұқсат сұрауымыз керек мысалы анекдот қой бұл анекдот мысалы қалай қол көтеріп мен сіздерге қарсы шығуға маған рұқсат беріңіздер деп жүріп жүрмін былай қарасаң анекдот міне ана статья енгізу керек шеруге шығу бұл менің хақым рахмет менің хақым менің адам өзінен бастау ол демократия демократия демократия деген сол халқымыз көбейген иә ауызды жаппай вот міне қалай ол міне демократияның жоқтығы сол оппозиция қайда оппозицияны көтерсе миллиондап жиналуымыз керек оппозицияны бұл жақтан іздемеңіздер сіз де бәріміз оппозицияны бәріміз жаңағы мен ойлағанда жаңағы миллиондап жаңағы мыңдап жиналатындай болуымыз керек соған рахмет сонда нәтиже болады дұрыс дұрыс дұрыс өте рахмет сіздің жаңа айтқаныңызды біліп отырмыз оған әр қазақ өзі ояну керек әр қазақ дұрыс айтасыз үйде жатпауымыз керек бұл жердегі бәрі алаңда жүрген азаматтар бұл жердегі келіп отырған иә иә бізде қазір мизаны айтып жатырмыз ғой қазақтың ортасында жаңағы қытайдан келген мизаны бір отбасында әйел мен күйеуі екі адам қазір сол темаға ұрысады өйткені күйеуі қарсы болып отыр да әйелі жақтап отыр өйткені ана товарды алып өте аламыз любой уақытта өзіміз бара аламыз кіре аламыз деп қайта қуанып соны әйелі қолдап отыр а күйеуі былай түсініп өзі ойлап мына миын қозғалтқан күйеуі қарсы болып отыр сонда бір отбасында екі адам екеуі біріне бірі жау болып ұрысып отыр осы бір тақырыпта иә, біз қазір барлығын оятып көзін ашуымыз керек қазір деген қанша адам болып мына мына кісі айтып миллиондап қарсы болатын болса кішкене жеңе аламыз бұны ал мынандай тура осындай дәл осындай сәтте біз не істейміз міне жиырма отыз адам жинадық рахмет рахмет сізге түсініп отырмыз ғой ол анасының кішкене сояқтан сауда жасап жүргенде ойлап жатыр сіздерден біз алып келе береміз деп олар қытай келгеннен кейін мына жерде өндіреді да олардың бәрі жұмыстарының бәрі қалады ол сол жерге барып құл болады қытайға осы жерде соны түсінбей отыр біз қазақтар иә. заңның түбі қандай екенін түсінбей жатыр қазақтың өзі сол енді қайтеміз сондай болып жатыр енді түсінбей ендігі мынау жазира ханым әсенқызы қоғам белсендісі өзі қытайдан келген қандасымыз өзіміз микрофонға отырсаңыз микрофонды иә, ғана жылжытып иә отырып алыңыз мен бұл айтарым мен қытайдан келген екі мың он тоғызыншы жылы алтыншы келген қандастарымыз ретінде айтарым ең қорқынышты нәрсе қытай шекарасы әрбір азаматына оның ішінде ұйғыр болсын қазақ болсын өзбек сібек, қырғыз болсын қазақ қытай болсын бірінші айтатын сөзі сендер шетел асқан кезде шетелде жүрген кезде бірде бір адам сенің бетіңе тіке қарап сөйлесе ұрса намысыңа тисе сол жердегі қытай елшілігіне барып хабарласыңдар біз әскери қуатымыз мығым экономикамыз көп жансарымыз көп біз керек десеңіз саған ұшақ жібереміз керек десең біз әскерімізбен қорғаймыз сенің басыңнан бір тақ шаш түспеу керек бір адам сенің ол жерде бетіңе қарап бізге сөйлемеу керек деп миына құйып жібереді сосын қытай азаматтары шетелге шыққан кезде ол елді менсінбей жүретін ә, кеудесін кердеңдеп алшаң басатын сол елге барған қыздарына қырындайтын ә, былай ә, кеудем соқтып содан қалыптасқан ең қорқынышты нәрсе біз он тоғыз миллион халқымыз бар визасыз ретінде сен он тоғыз миллион ғана адамыңды жібер деп айта алмаймыз біз ертеңгі күні қаңтар оқиғасы сияқты осы жерде бір митинг бола қалса біз өз азаматтарымызды қолдаймыз қазақстандағы деп олар әскерін кіргізеді ал қытайдың әскері кіретін болса біздің халқымыздың күні қиынға соғай деп тұр сосын мына саудагерлер базар базардағы қытай келсе біздің экономикамызды көтереді дейді экономикамыз көтермейді олар ақшасымен тауарымен бірге келеді біз бүгін елу мың жүз мыңға арендаға тұрса қытай келіп екі жүз мың береді десе ақша қызған халық қазақ саудагерлерін базарда қуады да қытайға алып береді сосын біз қытайға құл боламыз екінші нәрсе және бәріңіз айтып кеттіңіздер ол жерде ер адам көп әйел адам аз қытай округін кіргізіп тастаған балқаштан былайғы жер біздің қытайдың жері деп олар келгеннен кейін өз жер жеріне қарайды ертеңгі күні ауыстырады осы жерде көбейіп алғаннан кейін біз неге қытайға кіріптар болып отырмыз бізде өндіріс жоқ отыз жылда бізде ешқандай орта шағын кәсіпорындар өндірістер дамымаған бір мемлекеттің орнықтылығын сақтау үшін бай мен кедейдің парқы жойылып орташа адамдар көп болу керек орта шағын бизнес кәсіпорындар болу керек өзімізде өндіріс болу керек сол кезде ғана біз кіріптар болмаймыз бізде жансан өсу керек бізде жансан өспейінше миллиардтан астам халқы бар қытай өзіне шеттен келетін адамдарды ерекше қадағалайды миллиардтан астам халқы біз он тоғыз миллионға неге қадағалаймыз қақпақ ашық қазанға иттер құстар тұмсығында біз неге шекараны шегендемейміз неге бақыламаймыз біз бос болғаннан кейін қақпағымыз ашық болғаннан кейін есігіміз визасыз деген сөз керек ғой халыққа біз құшақтайып қасырамыз деген сөз бізді кім басынбайды онда біздің кейде ана желтоқсан неше күннен бері жатыр аманатсыз адамдар жазады да айналайын соның бәрін кім жасап отыр билік қытайдың визасыз режим қабылданса дейді да біздің паспортымыздың беделі дейді бізге паспорттың беделі маңызды ма біздің ұлттың беделі ұлттың құқығы маңызды ма біздің еліміздің береке бірлігі нығаюы қауіпсіздігі маңызды ма қайсысы маңызды ол көк қағаздың беделін бізге қайғымыз керек ұлтымыздың болашағына қауіп төндірсе өте біздің билік болсын кейде қаяз ойын біздің халық болсын ойлайтыны қара басының қамы өзінің қалтасы әрбір адам мұқым деген адам қара басынан қамнан халықтың қамын жоғары қою керек сонда ғана біз ел болып тұрамыз сонда ғана біз ұлт болып сақталамыз иә біз мақтанамыз ғой мына ұлан байтақ жерді ата бабамыз ақбілектің күшімен ақ найзаның ұшымен қанымен беріп кетті деп ал соған ол бізге аманат біз ұрпаққа соны қорғап кетуіміз керек қой өте дұрыс сөз біз ол дүниедегі ата бабаларымызға бетіміз жарық бару үшін ұрпақтарымыздың бетіне аллаға қарау үшін ұялмай қарау үшін біз осыны қорғауымыз керек қой біз өзіміз жақсы өмір сүрсек болды біздің кейінгі ұрпақтарымыз не болса ол болсын ба олай болмайды менің айтарым осы қытайдан келген адам мен қытайды жақсы түсінемін қытай үстелдің үстін тесіп қойып маймылды астына шырылдатып байлап қойып басын кесіп алып соның ішіне астына маймыл ұстап миын жеген қазір ол нәрестені жеген қытайда босанған кезде бірінші ұл бала жолдасын ә, ұл баланың жолдасын бар әр баланың жолдасын қазақ оны ә, босағасына көмеді ал олар бірінші туып ұл баланың жолдасын жейді біз жасарамыз деп осы халықтан біз қандай біз қандай көмек күтеміз қандай достық күтеміз біз мен қытаймен жауласайық деп отырған емес иә. бірақ достығымызда шекара болсын қытай лагеріне қамаған кезде мен айттым мен қазақстанға барғаным үшін айттымын ба біз қытаймен дос болып қойгенде бізде жиырма алты мемлекет террорист тіркеліп тұр басында америка түркия қазақстан деді біз қазақстанмен экономика ғана жағынан доспыз деді олардың достығында шекара бар біздің достығымызда неге шекара болмау керек дұрыс айтасың ол бізді дос деп санап отырған жоқ біз қытайдағы өз жерімізде қол иә біз өз жерімізде тұтынып сол жерде біз өгейлік көрдік қазақ болғанымыз үшін ұйғыр болғанымыз үшін тибет болғанымыз үшін мұңғұл болғанымыз үшін біз лагерьге қамалдық біздің қылмысымыз сол ғана ал бұл жерде жеті әкесінің басы жоқ қытай неге бұл жерде алшаңдап жүру керек біз неге ол мүмкіндікті беруіміз керек біздегі намыс қайда біздегі кешегі ата бабасының ерлік рухы қайда біз болашақ баланың қам ойлайтын біздің құндылықтарымыз қайда жоқ өте дұрыс білмегендіктен емес ұлттық идеология болмағаннан кейін осылай болған бір ғана сұрақ неге анау неге мынау емес міне талап ететін ұлттық идеологияны жасау осыны тапсаңыз осыны жасасаңыз жаңағының барлығы әйтпесе оны құжыратып айта беруге болады идеологияны кім жасайды оны жасайтын зиялы қауым ал біздің зиялы қауымдарымыз аузын ашпайды біз ұлт мақтанышы деп мысалы Асан асанәлі ағамыз зиялы қауым емес үкімет жасайды мемлекет жасайды ұлттық идеал үндеу тастау керек қой үндеу тастап мына жерде отырған адамдарды сіздер білмейсіздер Совет ханаға. мына кісілердің барлығы бір бір реттен екі реттен үш реттен түрмеге отырып шыққан белсенділер барлығы шарап төлеп отыр ол үшін жаны ашып жүрген осылар ғанамыз ал қалған халық мысалы ауылда ауылда дүкеннің тамағын кредитке алып білмей отырып сөйлеп отырған жоқ сіздердің осы отырғандарыңызды мынау жасап жатқандарыңызға мен алғыс айтып отырмын иә. сөйтіп отырып өз пікірімді айтып отырмын дұрыс жоқ сізге кешірім өтінемін

енді э, ағалар ешқандай сіздер ренжімеңіздер ол ішіне сыймай месесін сыймай кеткен жерін айтып жатыр мен бір айтайын дегенім сіздер дұрыс түсініңіздер зиялы қауымға мысалы белсенділердің жаңағы желтоқсандықтардың мен сияқты э, өкпесі қара қазандай асан әли ағамыз айтып кетіп жатыр ол бізді анаршист наркомандар деп айтқан 86 алтыншы жылы бибігүл төлегенова тәтеміз де роза апамыз да талай азаматтар кейін өте басқаша сөйлеп жүр екі сөйлеген үлкен аға сәбетхан аға ондай екі сөйлеген зиялы қауымды қалай ойлаймыз біз үжесіміз есіміз кірген студент болдық ол кезде зиялы мен айтайын айналайын зиялы қауым күнге дейінгі бұл сатылған қауым соны білгеннен кейін зиялы қауымды ешкім жақта отырған соны айтайын дегенім осы мына жаңағы қытайдан келген қарындасымыздың қатардағы қарындасымыздың білгеніне жоғарыдағы отырған мемлекет басшылары министрлеріміз президентімізден бастап сондай қауіп төндіретінін білмей отыр ма деймін отыр біліп енді не не сұмдық не нетіп отыр сондықтан бүгінгі күнде осы отырыстан резолюция қабылдауымыз керек не шештік не айтамыз осы мына жерде отырғанда міне қарындасым айтып жатыр мына кісі айтып жатыр не істейміз қарным ашып отыр деп бұл жерде отырғандардың бәрі белсенділер алаңға шығатын да осы жердегілер отырған кейде ойлайсың бір жүз екі жүз адамға ғана керек қой осы қазақстан дегенде басқа қауым қайда зиялысы бар аға профессорлары бар басқа кандидаттары бар басқалары бар оларға керек жоқ бір күнде сұрағым келіп отыр мен сұрағым келіп отырған жоқ мен айтқым келіп отыр әр осындай отырыстан бір резолюция шешім шығаруымыз керек мына қытайда менің айтарым бұл жерде егов порталда айтып жатсыздар ғой ол сайлаудағыдай құдай шүкір айтып жатыр жаңағы ол бір программист айтишник оны өзгерте салады қаншама күн болды менің өзім қаншама қарсы адамдар тіркедім әлі бүгінгі күнге дейін алты жүз ақ адам олар қоспай отыр ғой дұрыс осыны тоқтату сұрау керек бітті бұл бұл жерде менің ойым менің ойым бұл жерде бұны тоқтату керек тіпті болмаған күнде бұны екі үш айға создыру керек

ойлайтын өздерің сияқты мысалы барлық адамдар ойлап жатқан жоқ қой сендер сендерге ақша беріп жатқан жоқ өздерің көрмісіңдер сол сияқты жазушылардың арасында дағы өз мүддесін ғана ойлайтын қара басын ойлайтын намазда жоқ сияқты біреуге деген не қылатын ондай адамдар бар ол үшін енді біз көбеюіміз керек адамдардың арасында бәріміз оянуымыз керек дұрыс енді ондай адамдарды әскерелеу керек әскерилеп айту жауап беру керек дұрыс оның үрім бастап да бәрі жауап берді бір нәрсе айта алмай отырмыз назимовты бір жарым жыл болды мен өзім заңгермін мен прокуратура қызметкерімін мен бұрынғы дұрыс баяғыда мен можно выявить его осылай енді бұндай жиынды жиынды ұйымдастырайық қазіргі біздің жиынымыздың негізгі тақырыбы виза қытай визасын тоқтату қарсы соған қарсы қазір біз енді мына арамызда қарындасымыз бар Сатар Қанжина деген қарындасым сол қарындасымыздың президентке сыртқы істер жазған біздің резолюциямызды оқысын жақсы қазақстан республиканың қазақстан республикасының президенті қасым жомарт тоқаев мырзаға қазақстан республикасының азаматтары атынан ашық хат құрметті қасым жомарт кемелұлы біз төменде қол қойған азаматтар жақында ғана қазақстан сыртқы істер министрінің қытаймен отыз күндік визасыз режим жасау туралы үкіметке ұсынған жобасына байланысты біз бұған дейін қытай мемлекеттік мемлекетінің өзіне көрші мемлекеттерді қытай экономикалық, экономикалық тәуелді етіп тіпті африка елдерінде қалай африка елдерінде қалай экономикалық жақтан жаулаған зерттей келе біз жобаға түгелдей қарсы екенімізді білдіреміз себебі бұл еліміз қауіпсіздік үшін аса қауіпті шешім олай дейтініміз егер Қытай, қытайлар елімізге визасыз келсе елімізге болашақта мынандай бірнеше қауіптер төнеді елімізге қытайлар есепсіз қаптап елдегі барлық өндіріс орындары базарлар заводтар қытайлардың қолына өтіп бүгінгідей африка елдері сияқты ә, бізде қытайға экономикалық тәуелді болып қытайға қытай экспансиясының құрбанына айналамыз қазақстанның асты үсті байлығын қазып ә, қазақ жерінің тоз тозын шығарып мұнай мен газдың қытайға құйып бес жылға жетпей экологиялық апатқа келеді қытайда өткен жиырма отыз жылда апатқа соқтырады экологиялық апатқа соқтырады қытайда өткен жиырма отыз жылда бір балалы болу саясатымен саясатынан бүгінде ер адамдардың саны әйелдерден екі есе көптігін көптігінен оларға үйленетін қыз таршы болуда сондықтан миллиондаған сұрғойдар қытайлар қазақстанға келіп бір бір компания құрып жаппай қазақтың қыздарына үйленеді себебі оларда қаржы да жұмыстары да бар қыздарымыз күн көріс үшін оларға амалсыз тиеді қазақстан сияқты жемқорлық жайлаған мемлекетте қытайлар мол қаржымен биліктің кез келген саласын сыбайластар тауып алып екінші сингапур сияқты мемлекеттегі түрлі саланы өз қолдарына алады қазақстан жастарын қытайда ақысыз оқытамыз деп оң соң танымаған енді ғана он бірінші сынып бітірген қыздар мен балаларды ішкі қытайға бес жыл оқытып миларын жуып қазақстанға қайтып әкеліп солар арқылы билікті қолдарына алуға тырысады қарапайым халықты дәрілік өсімдіктер жоюға жұмылдырып қазақ жерінің астан кестен шығарып жайылымдық орманшылық егіншілік жерлерді ә, эрозияға айналдырып табиғатқа орасан зиян әкеледі қытайлар қазақстанға құпия қызметкерлерін әкеліп қазақстанда шпиондық жұмыстарын жасап қазақстанда қытайдың жұмсақ күштерін ұйымдастырады қазақ қазақтың жасыл жайлауларын саяхат туризм ашамыз деп жайлауларды сатып алып қытай туристерін қаптатып қазақтардың жайлауларына дейін алып қояды қазақстандағы мектептерге қытай тілін оқытуды үгіттеп үгіттеп бара бара қытай тілін оқуға да жұмысқа да негізгі тіл етіп одан өтпегендерді жұмыссыз қалдырады оныншы қытайдың ірі банктері келіп қазақстан банктерін сатып алып банктері банкрот жасап қазақстан халқын қытай банктеріне қарыз етеді сіздердің бұл жобаны жасаудың қажеттілігі туралы мына үш сылтауларыңыз ешқандай қажеттілік тудырмайды себебі бірінші қытайдағы үш миллион қазағымыз визасыз режим арқылы елге көшіп келеді деу бос сөз себебі қазір қытайдағы қазақтардың қолында шетелге шығаратын паспорттары жоқ оларды қытай үкіметі екі мың он жетіде тартып алған содан бері әлі қайтарған жоқ тек мыңнан біреуін сылтау үшін жібереді екінші қазақстан азаматтары қытайға визасыз бара алады дегенге шындыққа жанаспайды себебі қазақстан азаматтары ішінде бұрын қытайдан келген қазақтар қытайға бара алмайды өйткені қытайлар оларды қытайдағы туыстарымен араластырып оларды қазақстанға алып кетеді деп оларды бұрын қытайды қытай тұрақты тіркеу өшпеген деген сылтаумен шекарадан өткізбейді өйткені бұдан бұрын он төрт күндік визасыз режиммен барғанда қытай шекарашылары оларды өткізбеген үшінші қазақстандағы саудагерлер визасыз режим арқылы қытайға барып товар әкелуіне жақсы орай болады деуде құр сөз себебі қытайлар қазақстанға келгесін бүкіл базарды иемденіп товарларды әкеліп біздің саудагерлердің есе арзан сатып бүкіл кәсіпкерлері банкрот жасайды сондықтан біз төмендегі қазақстан азаматтары сіздің қытаймен визасыз режим жасау жобаңызға бүкілдей қарсымыз сізден бұл жобаны тоқтатуыңызды талап етеміз талап етеміз бір нәрсені қосып жіберейін э, экологияға байланысты жері бар ғой экологиялық э, апатқа ұшыраған өйткені қытайда осы күнге дейін экологиялық стандарт қабылданбаған иә. экологиялық стандарты жоқ өздерінде жоқ стандартты қазақстанның стандартын көзге ол қисынға келмейді яғни қазақстанда экологиялық апатқа жасалған алғышарттың бәрі сол жерде тұр иә. ана экологиялық апатқа соқтырады дегеніміз ғой шынымен өйткені қытай халық республикасында әлі күнге дейін экологиялық стандарт қабылданбаған бір ауыз болды ма болды онда сұрақтарыңыз жоқ болса бәріңіз айтыңыз тағы сөйлейтін иә рахмет қазір вот көпшілік осы медиада бар жерде осы тивида мәселе болып жатыр осы қазақ тілі иә. қазақ тілі бірақ мен ойлап жатырмын бұл мәселе қайсы маңызды мәселе қазақ тілі ма или жер жер мәселе ма қайсы жоғары менің ойымша ең бірінші осы жер мәселе жерден арылып қалсақ жолдың діндін халықтың бәрінен арылып қаламыз а бірақ қазақ тірі болса тілден арылмаймыз мен сондай ойлап жатырмын қазір ол қытай қытайдың осы бізді не болып жатыр біздің тілден арылып жатыр дінді бәрі жерден мәдениетін бәрін жоқ қылып жатыр кішкентай балалар қазір бұрын жазира қайдасыз иә. бұрын бізге қазақтарға рұқсат болған үшінші классқа шейін ана тілімізді оқуға қазір бірінші класстың болды иә. кетті бұлар бұл арада жаңа тіл мен елді ажыратуға болмайды міне айтып тұрғаныңыз ол болмайды тек қана жерді деп тіл мен жерді міне қазір қазақтар омырауындағы баласымен орысша сөйлесіп жүр тіл далада қалып отыр тілден айырылғаннан кейін ұлт та құриды мемлекет те құриды жер де сондықтан жер мен тіл екеуі қатар болып қатар дұрыс рахмет мен бір ұсынысым менің ұсынысым мына резолюциядағы экономика банк дегендердің бәрін бір неге топтастырып қайталап қайталамай сөйлемдерді топтастырып қысқартып жазса деймін да мысалы барлығымызды иә содан кейін екінші ұсынысым мүмкін біз жаңағы өткенде мысалы сайлауға депутаттарды ұсынған кезде осы кез келген жерде мусорный бактың қасына дейін мына адамға дауыс беріңіз сөйтіңіз деген листовкалар тұрды ғой неге біз қазір листовка таратпаймыз э, барлық жерге қазақ шекарасына қазақ халқына қазақтың жеріне әр қазаққа осылай қауіп төніп тұр деп қысқаша ғана бір листовка түрінде жазып барлық жерге таратып іліп қойсақ сіз жазаға тартыласыз сонда а жазаға тартыласыз сіз жазаға сразу неге біздің заңымыз сондай ғой мына әкімшілік жаза бар ғой А олар жаңағы сайлауға назарбаевқа болған рұқсат болған ал онда біз рұқсат сұрайық соған қалай жеткіземіз біз сіздер ойламайсыздар мына отырған путинмен сіздермен кездесті ғой орыстар келді білесіздер ғой иә оның арасында бір байланыс орнадық айтып